ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የማቀርበው እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር በመሆን የቤተሰብ ጥየቃ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ እኔ ብስራ ሸዋዬ ነኝ። አብራችን ቆዩ። እንግዲህ ጥያቄ ምን ይላል? እኔ ውጭ ሀገር በነበርኩኝ ጊዜ ምንድን ያጋጠማችሁ? እናታችን ለአራት አመት ውጭ ሀገር ነበረች እና ያጋጠመንን ነገር እንነግራችኋለን። ያው እኔ አስር አመቴ እያለ ነው ውጭ ሀገር ሄደችው እሷ ደግሞ ከኔ በሶስት አመት ነው ስድስት በአራት አመት ነው አራት አመቷ እሷ ስድስት አመቷ እሷ ደግሞ አራት አመቷ እያለች አራት አመት ነበር። አራት አመት እሷ እኔ ምክንያቱም በሁለት አመት ነው እሷ እኮ የምትበልጥ። አንቺ አስር አመት እኮ አይደለሽም ውዴ፣ አንቺ ሰባት አመት ነሽ እኮ እኔ አዎ እኔ አንቺ ሰባት አመት እሷ ደግሞ ሶስት አመት እሷ ደግሞ ሁለት አመት አይደለም ሁለት አመት ነኝ እኔ እኔ እስቁሳ እኮ በአራት ህዝቢ ነው የምበልጠኝ። አራት አይደለም ነው በስርዓት አዎ። ኧረ በሶስት ነው እንዴ በሶስት ነው። አራት እንደዛ ከሆነ በስርዓት እኔ የምበልጠኝ በስድስት ማለት ነው። በስድስት ነው እንደዛ ነው። በስድስት ነው እኔ እሷ የምበልጠኝ ማለት እኔ አንስቶ ነበርኩ ማለት ነው። አንቺ እዛች ሁለት አመት እኔ ደግሞ ሶስት አመት ሰባት አመት ነበረ። እሺ እና በዛ ወቅት ነበረ እናታችን ውጭ የነበረችው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ምግብ የሰራሁት እኔ ነኝ። ያው መጀመሪያ ሽሮ ነው ሽሮ ነው ሽሮ ነው የምንሰራው። ሽሮ እንሰራለን። ከዛ በመጀመሪያ ጊዜ ስሪ ተባልኩኝ። ያው ምንም ነገር አልችልም። ከዛ ጉንፎ አድርጌ ነው የሰራሁት። ህጻን ህጻን ስለሆንኩኝ ሰባት ዓመቴ ላይ በቃ ህጻን ነኝ ስላችሁ መስራት አልችልም። ምክንያቱም በቃ እናቴ ህፃን እያለ ነው የሄደችው አይደለም። ያው እሷም የእኛን ኑሮ ለማሻሻል ብላ ነው ሄደችው እና በቃ እዛ ይሄ ጎንፋ አድርጌ ነው የሰራሁት። ከዛ አራታችን ነበርን እኔ ቃሌ ጽዮንና ሸዋዬ አባታችን ሲስ ደግሞ ውጭ ሀገር ነበረች። ከዛ ሰራው ከሰራው በኋላ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ነው ምናምን አባቴ አለኝና እዛ በይሄንን አንቺ ነሽ የምትበዩ አለኝ። መጨረሻ ላይ ያለውን ማለት ነው። ከዛ ራሴ በላው ትላለው። <laughs> ከዛ ደግሞ ቃሌ ያጋጠማቸውን ነገር እኔ እኔ ብቻ ያጋጠመኝ አይደለም እና ሁላችንም ነን። ሲስ በእናታችን ውጭ ሀገር በሄደችበት ሰዓት እኛ እንትን እኛ በስሌም ወጥ መስራት የዛሬ ህፃን ስለሆነች ወጥ መስራት ስለማችል እንትን ሰራተኛ ይቀጠር ተብሎ ነበር እና ዱባለች የምትባል ሰራተኛ ተቀጠረ። ከዛ ወዲህ እሷ አንድ ቀን ጥቅል ጎመን ስሪ ተባለች። ከጥቅል ጎመን ሰይ ስትባል ጥቅል ጎመኑን ጥቅል ጎመን ውስጥ በርበሬ ከታሰራች። አዎ በርበሬ፣ ከዛ ውሃ ውሃ ጨመረችና በርበሬ ጨመረችበት። ከዛ ወዲያ በርበሬ ከጨመረች በኋላ ልክ መጨረሻ ላይ ሲወጣ እንትኑ ይፈሳል ለብቻው፣ በርበሬው ከነ ውሃው ለብቻ ይፈሳል። ከዛ ወዲያ ዘመዳችን ነበረ አበበ የሚባል እሱ ከዛ ለእኛ መስራት ጀመረ። ባለሙያ ነው በጣም እዛ በቃ ለእኛ መስራት ጀመረ። እነ ቃሊም እዛ ትምህርት ቤት ኬጂ ሲሄዱ ምናምን እሱ ነው የሚሰራላቸው። በቃ ከዛ በቃ ጽዮንስ ደግሞ እና ደግሞ እናታችን ምን እንዳጋጠመሽ አንቺን እኔን ያጋጠመኝ ከዚህም ብሄድኩኝ በቃ እናንተን በስልክ ስላገኘሁ የዛን ጊዜ ትንሻል በስልክ ሳዋራችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ደስ አለኝ። በቃ ደስ ብሎኝ እናንተን ካናገርኩ በኋላ በጣም በቃ መበርታት አለብኝ ብዬ ራሴን አሳምኜ ስራ መስራት ጀመርኩኝ። ስራ ስሰራ ስሰራ ደሞዟ ደግሞ ትንሽ ናት። ኦማን ውስጥ ነበርኩ እኔ ኦማን ውስጥ ደሞዟ ወደዚህ በዚህ ሲዘረዘር ሶስት ሺህ ነው መሰለኝ ሶስት ሺህ ለቤት ለዚህ ለእነሱም አይበቃቸውም ለቤት ማለት ነው። እንደገና ማስቀመጥም አይቻልም እና በየወሩ በቃ እሱን ነው ስሰራ ስሰራ የሁለት ወር አድርጌ ልካለው። አንዳንድ ነገር የሆነች የሆነች ነገር ይሸፋፍናል ሲመጣ ማለት ነው። እሱ ላይ ባለቤቴ ላይም ጥዬ ስለሄድኩኝ በእሱ ላይ ብቻ ጭነት አስቀምጬ ዝም አልልም ብዬ ነው በቃ ማስቀመጥ እዛ ማስቀመጥ እኔ አልፈለግኩም። ስልክ በቃ ልጆቼ እንዳይራቡ ብቻ ነው የምፈልገው እና እዛ እንትን ስል ከዛም ደግሞ እስኪ ብሩ ደህና ይሆን ብዬ እንደገና ሌላ ሰው ቤት መግባት ፈለኩ። እዛ እዛ ስገባ ትንሽ የሀምሳ እንትን ልዩነት አገኘ ልዩነት አግኝቼ ኧረ ስሰራም በጣም ጥሩ ምግብ ነው የምሰራው፣ ቆንጆ ነው። በቃ አጣፍጬ ነበረ የምሰራው። ወደዱኝ፣ ብርም ጨመሩ። እዛም ስሰራ ስሰራ በጣም መጥፎ እንትኖች እነሱ ደግሞ በጣም መጥፎ ባህሪ ያላቸው ምንድን ነው ባህሪያቸው? የገባሁት እኔ መጀመሪያ እንትን ቤት ነው ወንደላጤ ቤት እና አርባ አርብ ቀን ብር ይሰጡናል። አንዱ አስር አስር አስር አስር ብር ይሰጡ ነበር እና እኔ እንደ አባት ነው የቆጠርኳቸው። እሳቸውም እሳቸውም ሲሰጡን ምን ሲሉ ከሌላ ቦታም ኢትዮጵያዊ ሌላ ትመጣለች አብረን ስንጫወት ምን ስንል ምን ስንል ሰውየው በኋላ ብር መቀነስ አለበት ምናምን ለምን በቃ ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው የእሳቸው ልጅ የሚከፈልላት ስድስት ነው። ለእኔ ሀምሳ ጭማሪ አለ የእሳቸው ልጅ ነው የእሳቸው የልጃቸው ቤት አለች ኢትዮጵያዊ። ለምንድን ታዲያ ያንቺ እንደዚህ ሆን ብሎ አልፈልግም ብዬም ከዛ አልፈልግም ብዬ ስወጣ ሌላ ቤት ደግሞ ሶስተኛ ቤት እንደዛ እያልኩኝ ምንም እንትን ናፍቆት ቢያስቸግረኝም ያው እችን ቀን አልፋታለሁ እያልኩ እየሰራው እግዚአብሔር ከምንም ጠብቆኝ እዚህም ለልጆቼ ስላበቃኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። አሁንም ደግሞ በሰላም አግኝቻቸው እነሱን ከእነሱ ጋር ተቀላቅዬ ዛሬ ስንት አመት ነው ከመጣው? ሰባት ስድስት አመቴ ነው። እዚህ ከመጣ ስድስት አመቴ ነው እና እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ ከልጆቼ ጋር እግዚአብሔርን አመሰግን። አሁን እሳ ሌላ የምትጠይቅኝ ሁለተኛ ደግሞ ለእኛ ነው እናታችን ውጭ እያለች ትምህርታችን ላይ የትምህርታችን ተጽዕኖ መጥቶ ነበረ ማለት ተጽዕኖ በትምህርታችን ላይ አድርጎ ነበር ወይ ያው አድርጎባችሁ ነበር? ያው ስራ እንሰራለን ግን ደግሞ ከትምህርታችን ጋር ተጽዕኖ አላደረገም። ምክንያቱም እኛ በስራችን እንሰራለን፣ አባታችንም በሰዓቱ ትምህርት ቤት ሄዱ ይለናል፣ ወደ ብለን እንሄዳለን፣ እናጠናለን። ያው በቃ አሪፍ ነበረ። እኔ አለኝ ተጽዕኖ ማለት ሳይሆን በቃ ምን ልበል አስተማሪውንች አስተማሪ ጅማ ከተማ ላይ ሄልማታ ትምህርት ቤት አስናቁ የምትባል መምህር ነበረች እና እሷ ስንተኛ ክፍል ነው? ሶስተኛ ክፍል አረ ሁለተኛ ክፍል አይደለም፣ ግርማታ ሁለተኛ ክፍል እንደስተኛለች ከእናቴ ጋር ይተዋወቃሉ እና እናትሽ የኔ የእናቴ ጎረቤት ናት። እሷን አስተማረች ማለት ነው። ከዚህ እናትሽ መቼ ነው የምትመጣው አለችኝ አንድ ቀን ደብተር እያረመች። እናቴ የዛለ ደግሞ የዛለ ደግሞ ሲሳይ በዚህኛው ሳምንት እመጣለሁ ብለን ነበረ። ከዛ ወዲህ ይሄ በዚህኛው ሳምንት እመጣለች አልኩኝ። ከዛን ስል እሷ ደግሞ እሺ አለች እና ሳምንት ደረሰ። ሳትመጣ ስቀር እናትሽ መቼ ነው የምመጣው አለችኝ ድጋሚ። ከዛ ወዲህ በሌላ ቀን ወይ በዛኛው ሳምንት ትመጣለች አልኩኝ። ከዛ ሳምጣ ስቀር ከዛ እናትሽ መቼ ነው የምመጣው ስል በቃ እኔ አላቅም አልኳት። ከዛ ወዲህ በቃ የዛ ልጅ ደግሞ በጣም ታውቃላችሁ አይደለ? እናት ስትርቅ በቃ ይከፋችኋል። ያለ እናት በቃ ሰው አትሆኑም። ከዛ በቃ እንደዚህ ነው እላችሁ። እኔ ደግሞ ስደውል ሁልጊዜ ስደውልላቸው እመጣለሁ ነው የምለው። ስደውልላቸው እመጣለሁ ነው የምለው። ለዛ ነው እሷም ያላወቀችው የምመጣበት እንጂ አባታችን ደግሞ በጣም ጎበዝ አባት ነው። በጣም በጣም እኛ ስንታመም ለራሱ ኧረ በለው በጣም ጎበዝ ጎበዝ አባት ነው። ለእኛ ያልሆነልን ነገር የለም። ብዙ ነገር አድርጎልናል። እናታችን ብዙ ነገር አድርጋልናለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ለትልቅ ደረጃ ስንደርስ እንግዲህ እንደምንከሳቸው እርግጠኞች ነን እና በቃ እሱም በጣም ጥሩ አባት ነው። በጣም እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ረጅም እድሜያቸውን ያስረዝምልን ነው። በቃ እሺ ጽዮን ስትይ ነገር ካለ መጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። አረ አላለቀም እኮ ጥያቄው ስለ ሸዋዬ እና ስለ ሲሳይ የምትይው ነገር እና እኔ በል መጀመሪያ እሷ ከዛ ጥያቄ አረ የምትይው ነገር ካለ አዎ መልእክት ማስተላለፍ ስለ አባትሽ ደግሞ ስለ እናቴና ስለ አባት የምለው እንደነሱ አይነት እናትና አባት አለ ብዬ አላሰብ። ግን ማንኛውም የራሱን እናትና አባት ያስፈልጣል። ግን በቃ እነሱ ታውቃላችሁ ለግ ናቸው። በቃ ያስባሉ። እነሱ እነሱ ሳይ እነሱ እና በቃ ታውቃላችሁ በጣም ለግ ናቸው። ለእኛ ያስባሉ። አባታችንም እናታችንም አንድ ነገር በነካን ጊዜ በቃ ሆስፒታል ነው የሚሄዱት ለእኛ ከመጨነቃቸው አንጻር ማለት ነው። ለዛ እግዚአብሔርን የምለምነው እነሱን ረጅም እድሜና ጤና ይስጣቸው እላለሁ። ደግሞ አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስላበቃችሁን እናንተ እናንተ አብራችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ እዚህ ድረስ ባታበቁም ኖሮ እኛም እዚህ ድረስ እኛ እዚህ አንደርስም ነበረ። እናታችንም ጠንካራ ባትሆን ኖሮ ከውጭ ሀገር መታ እኛን እዚህ ለማሳደግ አትመጣም ነበረ። አባታችንም እንደዚህ ሆኑ፣ እሷ ስትሄድ እንደዚህ ተሰቃይቶ እኛን እኛን አያሳድገንም ነበረ። እግዚአብሔር እነዚህ ሁለቱን እናትና አባታችን ስለሰጠ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ጽዮን ስምት ነገር ካለሽ አሁን የሚለሽ እኔ ማለት እኔ ሄጄ ማለት ነው እኔ ውጭ ሀገር በነበርኩበት ሰዓት ተጽዕኖ ያደረገባችሁ ነገር አለ በትምህርታችሁ? ትምህርታችሁ በትምህርታችሁ የለም የለም። ያው እንደ ማንኛውም ሰው ስራ እንሰራለን። ከዛ ትምህርት ቤት እንሄዳለን። ከዛ መተን እናጠናለን። እና ያ ሁሉን የዛኔ ሳል እኔ ሳልኖርና ከመጣሁኝ በኋላ ልዩነቱን እስኪ ልዩነቱ አንቺ ኖረሽ እኔ ሳልመጣ መጀመሪያ እኔ ሳልመጣ አንቺ ሳትመጪ ቆይ አንቺ ሳትመጪ በቃ ታውቂያለሽ እንትን እሷ ሳትመጣ ኖሮ ወጥ እንዴት እንደሚሰራ አናውቅም ነበር። ታውቃላችሁ ወጥ አሁን ነሽንኩርት ገብቶ አሁን ወጥ ነሽንኩርት ገብቶ <laughs> ነሽንኩርት ገብቶ ምናምን በቃ ታውቃላችሁ በቃ ምናምን ነው። እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ወጥ ስንሰራ በቃ ስጋ የሚሆን ምንም ይሁን ስንሰራ በቃ ዝም በርበሬ፣ ዘይት እና ስጋው መጨመር ነው እንጂ ሽንኩርት ምናምን አናውቅም ነበር። እኔ ትንንሽ እያሉ ነው ጥያችን። አዎ እናታችን ስትመጣ እናታችን ስትመጣ ከዛ ወዲህ በቃ ስለማመለችን ደግሞ ሸዋዬን ብቻ አይደለም፣ የሸዋዬ እህት አለች፣ የኛ ክስታችን የሸዋዬ እናት አለች፣ የኛ አያታችን። እነሱም ከኛ ጋር በጣም ብዙ ለፍተዋሉ፣ ደክመዋሉ። ብዙ ነገር ነው ያደረጉልን። በቃ ቤተሰቦቻችን ናቸው። በጣም አክስታችን እግዚአብሔር ነፍሳቸውን እድሜያቸውን ረጅም ያደርግልን። አሜን እና እና የምለው ነገር ቢኖር በቃ ለእኛ እኛን እዚህ ድረስ ለማድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር ካለ እንደምንከሳቸው እርግጠኛ ነን። እግዚአብሔር እኔም ደግሞ ምለው በችግራችን ጊዜ አክስታችን ቀለሟ እንትን አያታችን ደግሞ አልታየሽ እና የሲሳይ እናትና የሲሳይ እናት እነሱም ቡቴ ምናምን እነሱም መረተውን ስላገዙን እጅግ በጣም እናመሰግናለን እና በዛ አጋጣሚ እነሱን ማመስገን ፈልጋለው እና ረዥም እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ጭ ጽዮን የምትይው ነገር አለ? የዛን ጊዜ እኔ ጥያቸው ሄጄ ለረዳችሁኝ ሁሉ ከጎረቤትም ከቅርብም ያላችሁ በጣም ልጆቼ ለተንከባከባችሁ ታውቃላችሁ። በዛ ዘመን እንግዲህ በቃ እግዚአብሔር ብድራችሁን ይክፈልላችሁ። አሁን ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ከተሽ እሺ አባታችሁ እንዴት ነበር የሚንከባከባችሁ? እሺ ያ ከጽዮን ልጀምር። ያ አባታችን እንዴት ነበር ሲሴት ይገዛል፣ በቃ ምንም የጎደለብን ነገር የለም። የሰው ውጭ ሀገር ብትሄድም ግን በመንፈስ እኛ ጋር እንዳለች የሚሰማው አዎ እና <laughs> eh, ደግሞ መጥቼ ሊሄድ አስቤ ነበረ። መጥቼም ተነስቼ ሊሄድ አስቤ ነበር እና እነሱ የተናገሩኝ ንግግር አንድ ነገር ከአይምሮ ያልጠፋም ያለው ሲሳይ አትሄጂ፣ አሁን እኮ አንቺ እዚህ ስትመጪ ልክ እኛ ልክ እንደ ንጉስ ነው እየታየን፣ በፊት እኮ እንዲህ አይደለም ሰው የሚያየን ብለው ለምን አይሉም? እኔ በቃ አሁንም ለመሄድ አስቤ ፎቶ ምናምን ምናምን ሁሉ እየጨረስኩኝ ነበር እና እንዲህ ሲሉኝ ወገቤ ቁርጥ አለ። በቃ ሁለተኛ እሱንም ማሰብ ተውኩኝ። በቃ የስደትን እንትን ማሰብ ተውኩኝ እና እዚሁ ስራ መሯሯጥ ጀመርኩ እና እንደዛ ሲሉኝ በቃ የሆነ አይምሮዬን በጣም ተነካ። ልጆቼ ወይ ያለ እናትና ያለ አባት ልጆች በጣም ይከብዳል እና እንኳን መድኃኔዓለም ከምንም ጠብቆ ላያቸው እንኳን ጌታ ረዳኝ። ዘላለም ኑር ይልን አቦ እና እኔ የምለው ምን ነበር ጥያቄው? ሲገኝ አሁን ያስለቀሰኝ አዝኛ አይደለም ደስታ ነው። እኛም ደስታ ነው። እንዲቁጭ ብዬ ስለተናገርኩ ደስ ብሎኝ ነው። እስኪ ጠይቂኝ እሷ በቃ ጽዮኔ መለሰች። አዎ ምለው ነገር አሁንም አሁንም ደግሜ የምለው እዚህ ጎረቤት አለች እታ ምትባል እታ ማለት ወርቅ መንግስቱ ለእኛ እንደ እናት እንደ ጓደኛ ለእኔ በተለይ እንደ ጓደኛ ልጆቼ ሲታመሙ ሮጣ ከኔ ጋር ምትሮጥ ቤተሰቦች ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ስለሚሉ ወደ ትዛዝ እሷ እዚህ ቅርቤ ስለሆነች እሷ ሆጣ የምትደርስልኝ በቃ እሷን እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣት። አሜን። ልጆቼንም ደግሞ ከምንም ጌታ ጠብቆ ለትልቅ ቦታ እንዲያደርሳቸው ጌታ እንለምናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። የጎረቤቶችን ሁሉ ልጆች ክፉ አይንካቸው፣ ይደጉልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክልን። እናቴን እግዚአብሔር ያኑርልኝ። የባለቤቴንም እናት ዘመዶቻችንን ሁሉ ጌታ ይጠብቅልን። አሜን። አሁን ቃሌ ያልመለሰችው ጥያቄ አለ። አባታችሁ እንዴት ነበር የሚንከባከባችሁ? በነበረችበት ጊዜ አልመለሰችም። ከሲሳይ ብር ትልክ ነበር እና የዛለት እኛ የምንፈልገውን ገዝቶ እኛ አንድ ነገር ስነካ ሆዴን ቆረጠኝ እንኳን ስንል ሆስፒታል ተሸክሞ ወስዶን በቃ በጣም ነበር ታውቃላችሁ። እንትን ሲሳይ ሲሳይ በዛ በምስልፋው ገንዘብ እኛም ደግሞ እዚህ እንትን ምግብ እንትን እንትን ይለን ነበረ እና እሱ በቃ የሚቀረው ጸጉር ብቻ መስራት ነው ሌላ ነገር እንትን ይላል፣ ገላችንን ያጥባል፣ እንጀራ ይጋግራል፣ እንጀራ ይጋግራል፣ ወጥ ይሰራል። በቃ እና አባታ እናታችን እዛ በነበረችበት ሰዓት ጎረቤቶቻችን እዚህ አጠገባችን ያለችውም ስንታየው ዘውዴ እነሱ እነታይሽ ታይሽ እሷ እንዳለችው ደግሞ እጥፍ ወርቅ መንግስቱ በጣም አርገናችሁ ነው የምናመሰግነው። አልጣሽ እነሱም ሲሳይ ባልነበረችበት ሰዓት እነሱ እንጀራ ጋግረው በቃ ቀሪበው ጨምቀው በቃ ምንም እንትን አይሉም ነበረ እና እነሱ ናቸው ለእኛ በዓለም ስናከብር እነሱ ነበሩ። ያው ቀሪቦ እንዳለችው ቀሪቦ እንጀራም ደግሞ እንትና አልጣ ሽንጋግራልናለች። እታ ጥፍወርቅ ሸዋዬም ሸዋዬም አባታችን የሚጋግር ነበር እና ከዛ ጀምሮ እየተለማመጥኩ መጣው ማለት ነው። ስራ መስራት እኔ ከዛ ጀምሮ ነው በቃ ስራ እየሰራው እየሰራው በቃ ጥሩ ጥሩ ሰራተኛ የሆንኩት አይደል? በቃ ጥሩ መስራት ጀመርኩ። ቀለሟም የእኛ አክስቱም እዛ ስራ ትሰራ ነበረ። ያው በቃ ለእኛ ታበስልልን ምናምን ነበረ አበበን ጨምሮ ማለት ነው። እና ወደ የምትሉት ነገር ካለ እስቲ እኔ የምለው ለሁሉም ልጆች ለሁሉም ልጆች የምለው እናትና አባቶቻችሁን ልክ ሌላ ቀንም እንደምለው እናትና አባቶቻችሁን አክብሩ። አያደርገውና መቼም አያደርገውና ሲለያችሁ ይጸጽታችኋል። እለተ ደግሞ ያ ጸጸት እንዳይሰማችሁ መጀመሪያ መጀመሪያ ነፍሳችሁን ደስ አሰኟትና እናት አባ እናትና አባታችሁ እንዲመርቋችሁ አድርጉ። እናትና አባታችሁ ከተመረቀ መንገዳችሁ አይቀናም፣ ያሰባችሁት ነገርም አይሳካም። ለዛ እናትና አባቶቻችሁ የሚላችሁ ነገር ምክር ስሙ አለ እኔ የምጨምረው አሁን እነሱ ያነሷቸው ያነሷቸው ጎረቤቶቼ በቅርብ ያሉ ናቸው ማለት እነሱን አሁንም እኔ አላወቅኩኝም። እነሱን ጎረቤቶችን ሁሉ ጌታ ፈጣሪ ብድራቸውን ይክፈላቸው። እኔ በሌለውበት እንደኔ ሆነው በልደታቸው ጊዜ ሁሉን ነገር የሚያዘጋጁላቸው እነሱ ናቸውና ጌታ ልጆቻቸውን ይባርክ፣ ኑሯቸውን ይባርክ፣ እድሜ ጤና ይስጣቸው አሜን። አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይስማ። አሜን። እሺ አምስተኛ ደግሞ ማን ነበር የሚንከባከባችሁ? እኛ እዛ ሀገር እዛ ሀገር እናታችን ሆና ማን ነበር የሚንከባከባችሁ? አባታችን አንደኛ ያው ሲሳይም ብትሆን እኮ እዛ ሆነ እዛ ስለሆነች ነው እንጂ እኮ ማለት ነው። በጣም ነው እናታችን በጣም በጣም እኛ በጣም ብዙ ነገር አድርጋለን አለች። እኛ አንናገርም ማለት ቃላት ቃላት ያንሰናል። አባታችን በጣም ብዙ ነገር አድርጎናል አድርጎልናል። እኛ ምንም አንልም። እግዚአብሔር እድሜያቸውን ያስረዝምልን ነው የምንለው። አሜን አሜን። እና ደግሞ እና እኔ ደግሞ የምለው ከቤተሰብ ምንድን ነው የቆለጠጠችኝ ነው ከእንትን ምንድን ነው ከ እና እኔ ደግሞ ምለው ማን ያግዛችሁ ነበር? ቀለሟ እንደናችሁ የሲሳይ እናት እንጀራ ይጋግሩልን ነበር የዛለት የሸዋዬ እናትም በቃ አባታችን በቃ ታውቃላችሁ እንትን ቀለሙዋ በዓሉን እሷ ጋር ነበር የምናከብረው። እናም እሷ ነበረች ጸጉራችንን እናታችን በሌለች ጊዜ የምትሰራው። ግን እናታችንም እናታችን እንትን እኛ ስለምትወደን ነው የመጣችው እንጂ ባትወደን ኑሮ አትመጣም ነበረ። ለምን ልጆቼ ብላ ታስባለች፣ ትደውላለች። በየቀን ነው ደግሞ የምትደውለው። ብርም ደግሞ ትልካለች። ምንም ደግሞ እኛ ስታናግር ደግሞ አታዝንም። ደስ ብሏት ነው በቃ በቃ ታሳዝናለች በጣም እናቴንም ደግሞ ትንሽ ስላመማት ጌታ እንዲምራት ጸልዩልኝ ሁላችሁም ጓደኞቼ ሁሉ የምትመለከቱኝ ሁሉ እናትሽን ጌታ ይማርልሽ እላለሁ። አሜን። ጽዮኔ ለምን አትይም? እሺ በቃ አሁን የመጨረሻው ጥያቄ ነው። ቤት ውስጥ ማን ምግብ የሚሰራው ታውቃላችሁ? የዛለት እንግዲህ እንትን ሲሳይ ስትሄድ የዛለት ነው ወይስ አሁን ነው? የዛለት ሲሳይ ስትሄድ እንትን ብስሬም ሰባት አመቷ ነበር እና በሰባት አመቷ በቃ ታውቂያለሽ እንደ እናት ነበረች። እሷም ምግብ ትሰራልና ምግብ ትሰራለች። ሸዋዬ ሲሄድ ሸዋዬ ለስራ ሲሄድ እሷ ናት ምግብ እንደ እናት ሆና እንትን የምትልልን። በቃ ታውቃላችሁ በጣም ነው የምትንከባከበው እና በቃ ሁለተኛ እናታችን ደግሞ እሷ ናት። ስለሆነ <laughs> የምትይው ነገር ካለ እህታችሁን እንትን በሏት፣ እህታችሁን አመስግኑ። እናመሰግናለን። ሳልኖር ድረስ ተንከባክበሽ እዚህ ደረጃ ያሳደግሽን አንቺ ነሽ እናመሰግናለን። እኛ እኛ እናታችን እዛ በኖረችበት ሰዓት እሷ ነበረች ልብስ የምታጥበው፣ ወጥ የምትሰራው፣ ከአባቴ ጋር ሆነ እንጀራ የምጋግረው። ለዛ በጣም አመሰግንሻለሁ። በጣም ሰባት አመት ሆኖ ሰው እንዴት ይሰራል? በጣም እኮ እንኳን ሰባት አመት ሰው አስር አመት ሆኖ ማይሰራ ልጅ አለ። ታውቃላችሁ አመት በዓል ሲሆን ከአባታችን ሰርተን ተሰብስበን እሷ የምትሰራው እግሩን ለመገንጠል ምናምን እኔ እዚህ ጋር ሸዋዬ እዛ ጋር ይዘን እንደዚህ ብንጎትተው <laughs> በቃ እንግዲህ በመጨረሻ ብላችሁ ጨርሳችሁ ያላለ ሲሱ ሳምንት ነገር ካለ ከሲሱን ጀምር። እኔ በቃ ምን እላለሁ፣ እግዚአብሔር ለረዳችሁን ሁሉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ ብድራችሁን ይክፈላችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አሜን። የታመመችውንም እናቴን መድኃኔዓለም ይማርልን። አሜን። እናንተም እደጉ፣ ትልቅ ደረጃ ድረሱ። አሜን። አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን እናታችን ለእናታችን ለእህታችን ለአባቴ ለሸዋዬ ዘመዶች ለሲሳይ ዘመዶች ለሲሳይ ሸዋዬ እናት ለሲሳይ እናት እና ለአክስቴ ለአጎቴ ለሁሉም በጣም ታላቅ ምስጋና እናቀርባለሁ። ለምን እነሱ ባይኖሩ ኖሮ እኛም አንኖርም ነበረ። እህታችን እንዳልኩት ቅድም አላስጨረሱኝም ነበረ። እህታችን እንዳልኩት በጣም እየተንከባከበችን ነበር እና እግዚአብሔር አንቺንም ሁለት ሁላችሁንም ረዥም እድሜና ጤና ደግሞ ይስጣችሁ። አሜን። እኔም ወዳቸዋለሁ። ሴተኛ ምንወደ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተሳሳሙ በቃ ተመልካቾቼ። ጽዮን የምትይው ነገር አለ? እኔ ምንም የለኝም። እንግዲህ እኔ ደግሞ ልል የምፈልገው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለወለደች ለእናቱ ለድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይገባዋል። ለቅዱስ ገብርኤል በቃ ለሁሉም ለቅዱስ ሚካኤል፣ ለሁሉም ለማርያም፣ ለሁሉም ምስጋና ይገባቸዋል። አሜን እና እነሱ ከኛ ጋር ባይሆኑ ኖሮ እስከዚህ ሰዓት አንቆይም ነበረ። ልክ ነው። ቤተሰቦቻችን ሁሉ ዛሬ ቅድስት አርሴማ ናት አይደለም። ለእርሷ ምስጋና ይገባታል። ሁላችሁንም እኛን የረዳችሁን ለእናቴ፣ ለአባቴ በቃ ለሁሉም ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል። አሜን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆን። አሜን። እና ደግሞ የቀረውን የውጭ ሀገር እንትን ላይፍ ብዙ ነውና የቀረውን ደግሞ በሌላ ጊዜ እንዲያጫውታችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው፣ እንወዳችኋለን። like፣ share፣ subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰቡን እንላለን። ቻው ቻው። <laughs>